Hey guys, good morning and welcome sa channel ng asawa ko. So, bali ka 9 days na natin ngayon sa pagbabike. Pero today, uh, hindi muna ako magsi 60 kilometers. Bali yung tatlong araw na sunod-sunod na nag-60 kasi ako eh. So, kama <laughs> yung pakiramdam ko nagkatrangkaso ako. So, today, 30 lang. Magsa-30 kilometers lang tayo para ko. Eh, ayoko namang itigil yung pagbabike. So, bawasan na lang muna yung tinatakbo natin kasi sayang din naman yung araw ang hirap baka pag tinigil ko to eh, next time din ako makapag-bike ayaw na lang pa ako so for today 30 kilometers lang tayo bali joyride lang bali yung biyahe ko ngayon is uh, from San Isidro going to Chagi Isabela then after Chagi going to Alicia then going back to San Isidro around 34 or 32 kilometers lang ito chill ride lang So, bali sa video na to guys, gusto ko lang i-share tong kuan, itong nakuhanan ng camera natin. Napakaganda kasi ng pagsikat ng araw, napakagandang pagpasdan. Nakaka-chill lang yung vibes niya. So guys, siguro sa video na to eh, tahimik muna ako. So bear with me na lang. Panoorin natin yung pagsikat ng araw habang nagbabike tayo. Napakaganda kasing pagmustan. So once again guys, hanggang dito na lang ako and please share, comment, and subscribe to this channel. And please, tapusin mo na lang yung panonood ng video. So, enjoy the view and enjoy the music. Sasabayin ko na lang ng magandang nakaka-relax na tugtog tong video Okay, bye. Thanks.